Alléluia. Monsieur, je pas capable. Guys. Alléluia. L'évangile est dans dans 10 coins dans le pays. Au nom de Jésus. The gospel is spread in all the corners of this country. Alléluia. Alléluia. L'évangile est dans le pays. The gospel is burning out all the way in the country. On dit Alléluia, gloire. Mon petit réveil, on est là, moué. En Vive Jésus. En bas, en bas, net pour ça. Au nom de Jésus. Et comme d'habitude, Saint-Esprit fait nos cadeaux en bagaille. Il fait nous cadeaux en bagaille pour quatrième branche conférence. Non? Il fait nous cadeaux en nouveau bagaille. Et il est passé dans l'esprit par Frère Marseille pour te écrire texte à vous et ben nous. Nous allons partager la voix rapidement. Parce que nous ne pas faire apprendre les choses, mais pendant toute semaine, nous allons faire connaissance avec elle. Texte a dit comme ça, côte bon Dieu quand c'est l'amier. Ça, bon Dieu ça, c'est ça, Yes. Bon Dieu, bataille. Papa, ma bataille. E mwen pa karet ap gade Bondye pa ka fache mwen pou m kontan Mwen pa d'akor, fe volante satan Sel zali Kote bondye kampe se la miye Sa bondye chwazi se li m vli Bondye ap batay Papa ma batay E mwen pa karet ap gade Bondye pa ka fache mwen pou m kontan Mwen pa d'akor, fe volante satan Mes yon ali Dieu campé, c'est l'amier. Ça bon Dieu choisi, c'est l'imblé. Votre bon Dieu campé, c'est l'amier. Ça bon Dieu choisi, c'est l'imblé. Bon Dieu à bataille, papa non bataille. Et moi pas calé l'état gardé. Bon Dieu pas qu'à fâcher pour content. Pas d'accord faire au nom de Satan. Seulement ça. Seulement ça. Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Yes, tout le monde dit qu'on c'est la mienne. Ça, bon Dieu, choisissez l'imble. Bon Dieu, à bataille, papa m'a bataille, et moi, pas arrêter à regarder. Bon Dieu, pas qu'à fâcher pour me content. Pas d'accord faire volonté Satan. On dit chaque coup de diable. On a le commissaire au nom de Jésus. bon Dieu campé, c'est la mienne. Ça, bon Dieu choisi. Oh, mon oh, bon Dieu campé. Amen, ça, bon Dieu choisi. Oh, bon Dieu la bataille. Et moi, pas carré, pas gardé. On ne va pas fâcher pour content. Les amis, bon Dieu la bataille. Papa, non, bataille. Moi, je pas carré, pas gardé chercher pour content, pas la faire au nom. Oui, oui, oui, que quand j'ai campé, c'est la mienne. Sa beauté choisie, c'est la vie. Sa beauté choisie, c'est la mes envies vont être à bataille, ma femme sous bataille, et moi, pas carré, pas carré. Yes. And this Satan saw where sister. Satan, what you see is right. And this Satan saw where? Satan, what you see is right. And this Satan saw where Satan, what you see is right. Oh, nom de. In the name of Jesus. Que bon Dieu bénisse peuple. May my God bless you. Que bon Dieu bénisse peuple bon Dieu. May God bless you, people of God. Regardez. <laughs> Ou pas qu'à prouver ou à servir bon Dieu, c'est mon bon Dieu, dans bon temps. good times. Bon paquet de bail qui ferme, comment vous faites fermer? There are a lot of things that are shut down. Why they are shut down? They were in churches. They were marketplaces. Comment vous faites fermer? How come they shut down? How come I said the soldier die on their job? How come they shut down? what did they have inside of them? Not Depuis l'évangile l'évangile commence à prêcher au premier siècle. The gospel started to be preaching for the first time, L'évangile n'a pas personne, The real gospel was never afraid of anybody. Ou a tout yem dans sa You will kill me in what I love. Ou a tout yem. You will kill me. Et puis, ou a tout yem dans les programmes, You will kill me when the program. Les programmes, When the program. I don't hear you. When the program, program, when the program has ended. Fini. Alléluia. Alléluia. Combien on a qui croit le Seigneur là? How many people believe that the Lord is here, wherever you are, wherever you are? Ouais, on a commencé faire quelques petites démonstrations pour nous tendre jeudi arriver. Until Amen. Thursday we reach Thursday. A lot of things you need to have. En tout premier la main. First and foremost, the hand. C'est symbole d'action. Is the symbol of action. Symbole de puissance. The symbol of power. Amen. Assoir, nous allons faire deux mouvements avec main. Tonight we're going to do two movements with the hand. Amen. Amen. Nous allons faire deux mouvements avec. We're going to do two movements. Alléluia. Parce qu'on connaît bataille là, c'est toujours geste à faire. Because the battle is continue to doing gestures. Alléluia. dans le sanctuaire de l'Ancien Testament,